segundo las penas de todo el mundo las fronteras y los que nos joden y que las cierran. Si yo tuviera una escoba, tengo a como Si yo tuviera una escoba, apuntet, apuntet. Si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, Quantes coses barreríem. Aquí l'Enric, que si algú no ens pot escoltar, ens parlarà en llengua, ens anirà interpretant en llengua de signes, que ho sapiguem, ho sapigueu, que la Festa Major Alternativa de Sants fa 21 anys i vam fer els primers pregons abans que l'Ajuntament oficial, que les festes majors oficials tinguessin a intèrprets en llengua de signes, vam ser les alternatives que vam posar uns pregons més accessibles. Em sembla, em sembla, qui vulgui veure el pregó d'aquesta festa major alternativa 2016, ja tinc l'escombra aquí de les Kellys, de les que limpien per un euro una habitació de hotel. Ahí, ahí, eh? vamos. ¿eh? De les Kellys. Eh, un euro trenta, eh, per una habitació d'hotel. Aviam si treballeu amb aquestes condicions. I, I no 8 hores al dia, sinó molt més. Perquè no, si no, no s'arriba a final de mes. Amb un euro cada habitació, imagineu-vos vosaltres. Uh, començarem. Jo, jo és que estava esperant aquí, estava fent temps, perquè m'han contractat, bueno, m'han contractat però no he vist ni contracte ni, ni, ni, ni he vist res i aquest paio no arriba i com que no arriba no sé ni, Hola. ni què de connetejar. Escolti, ah. Vos, vostè deu ser la Kelly, no? Un moment. Un moment. Un moment. paciència que hem de tenir. Per favor. Un moment, és que aquí anem sense, sense micro i... Un moment. Ah. Sí, sí, sóc jo la Kelly, sóc jo. Sóc jo. Eh. Per cert, voldria parlar de les condicions del meu contracte, que encara no, no les sé, sap? Contracte? A veure, em sembla que vostè és Sí, vostè és la, la Kelly que ha vingut de les pràctiques de Barcelona Activa, amb la qual cosa van 80 hores de pràctiques amb una empresa del sector, eh, vostè no ha de cobrar res, les pràctiques són gratuïtes. O sigui, que això és del curset i que no cobraré? Sí, sí, això Barcelona Activa ja ho posava, eh, a l'anunci posava 80 hores amb empreses del sector, vull dir, això no, no es cobra. I, i, I com pretén vostè que jo arribi a final de mes si no cobro per treballar? Si em fan netejar, per moltes pràctiques que siguin, m'hi hauré de cobrar. Aquest no és el meu problema. Hola. Eh, és que... Ah, no, no, la contractem perquè vostè netegi. Eh, quan, quan, el dia que treballi ja, ja cobrarà. És que no em dóna ni per un don ni, ni, ni per res, que ni, ni, ni per l'euro 30 que, que, que, que, que, que, que cobren les, les, les de les Kelly's que, que netegen hotels. Res? No, a veure, si és per un euro trenta no ens discutirem i ja la convidaré un cap en llit i després i ja està. Miri, vostè ha vingut aquí a treballar i el que ha de fer és netejar aquest pis, perquè en aquest pis nosaltres hi hem de ja, ja uns turistes que ja estan esperant a baix a la porta de, de l'escala. cosa, la cosa, sisplau, posis ja a treballar, que ja mira, anem amb enrediriment i tinc el xòfer que m'està esperant a fora, que hem d'anar a una reunió i jo acabo de venir d'inaugurar, bueno, hem entregat els premis saps, de, de, de, la festa major de, eh, de la festa major de Sants al carrer més ben decorat, al Calaix de la Vergonya, perquè tot i ser un calaix de ciment hi ha ficat quatre plantes i clar, si quedava molt ben decorat i molt maco, saps? Però clar, ara tinc una reunió ja perquè hem de preparar sí, la següent decoració i, i bueno, falta, saps? així que vagi alleugerant, mateixim aquest pis i vostè mateix pot obrir... Aquest pis, el primer segon! Pot obrir la porta i ¿Ya? Un siento, de ¿Cómo que tengo que salir? ¿Pero qué es esto? ¿No tienen vergüenza? Se enriquecen con la burbuja inmobiliaria. Nos estafan a todos. ¿Y ahora me quieren sacar de mi casa? No, están como locos. No voy a salir. A ver, vostè diu que esas casas casa seva. A ver, ¿a aquest, pis era d'un particular, qué no va a pagar la hipoteca, llavors eso va passar a ser la Caixa Catalunya, Caixa Catalunya va passar a ser BBVA, BBVA eso va a ser Sareb, eh, bueno, total... Claro, por eso este piso es mío y de toda la gente que lo rescató con dinero público. Bueno, a ver, a mí no me ha rescatar más ningú y eso ho he comprat No, no, no, no, esto no puede ser, ¿eh? No, no. Mire, pues mire, esto... Vostè ha de sap? Vagi, vagi passant, mire, per aquí està la sortida, de quedes allà i... Que aquest pis és meu i no... I Saps què? Turistes, eh? Queda't allà, amaga't allà. Tu amaga't allà darrere. Amaga't. Esto no va a quedar así, ¿eh? La vivienda es un derecho, no es un negocio. Ah, passe, pase, sí, sí. El dret és meu a la propietat, per favor. Ja. Eh, he, eh, eh, he de continuar... He de continuar netejant? Ja he vist sí, sí, que hi havia... perquè... Hi ha gent? Ja dic, aquí Tenim uns turistes ja. Turistes, turistes. Estan esperant i... Que espera desespera. Eh? Que ha demanat una pizza. Te faltava un pizzero. A veure, jo no he demanat cap pizza. Hola, què tal? Ui, aquí fa una mica de pudor. Ah, vale, ara ho entenc. Com que no, no el sento bé. Ah, que fa una mica de pudor, ara ho entenc, perquè t'he vist a tu. Bueno, jo soc un, jove precari, he estudiat a, a les teves escoles, he estudiat eh, als centres que nosaltres heu controlat, tinc contractes laborals a les teves empreses, no ens doneu ni per targes de metro quan fem les pràctiques i, i bueno, això algun dia s'acabarà. I això és problema meu, no? Si tu ets un nini que ni estudies ni treballes, el que et deus dedicar és a fumar porros, doncs pues, bueno, clar, algun, però... aquí, aquí està clar, el que estudia té una feina, va, d'estudiar SADE, no? Però el que no estudia es pot fer policia, això tothom ho sap. tinc tres carrers, t'ho dic, però no, no em voleu donar contracte normal. Bueno, Europa és molt gran, sempre pots anar a buscar feina fora d'aquí. Ah, per cert, la, la pizza és de chorizo i tu, no? o... No? Bueno, mira, això és el que pot fer, vagi passant vostè la seva pizza cap a fora i marxi d'aquí, sisplau. No, no marxis, queda, queda't allà amb ella, queda't amb, i eh, vostè... Menja burla. I eh, vostè, sisplau, menys, menys xerrar i vinga, vagi, vagi a netejar. A netejar, a netejar, a netejar, a netejar. Poc m'agrada aquesta feina. Ai, hola! Hola, com està? Molt bé. Ai, ja un iaio flauta! Ui, ja tenia ganes de parlar amb un sinvergüenza com tu, eh? Sí, sí, que si el 3%, les targetes black... Eh? A més us esteu polint els diners de les pensions, cabrons de merda. Eh? Com està senil, eh? Us esteu polint tot, sí, sí. I a més ara esteu fent aquí el tractat del, del CETA, de l'IDTP, eh, que vindrà ara a menjar, menjar de merda, Pau, eh? Però, que vindran treballs de puta merda una altra vegada, eh? A veure, eh, vostè hauria de fer com fa tota persona més, respectable. Heu eh? ficat els transgènics aquí a Catalunya, eh? que abans no hi havia i, i, heu, i ara ho heu posat, eh? Ens voleu enverinar, eh, cabrons? A veure, vostè, Mare vostè està senil, vostè té Alzheimer... Ni senil ni vostè... res, tota la vida treballant per trobar-me en cabrons com tu, eh? Hauria d'haver contractat ja una mútua, eh? hauria de... Tenia que fotre'm el bastó al cap, sí, home! Eh, contracti, contracti vostè una mútua i tindrà una pensió la regularitzada... La mútua diu, serà ah, sinvergüenza, miri, miri, miri, bueno, tota la vida treballant per no això, tenim, home... No tenim més a discutir, vull dir, aquí l'únic que té raó sóc jo, per tant, vostè vagi retirant, sisplau, perquè aquí hem de netejar el pis, que tenim aquí marxi, marxi, que... que, que que, no, no, no marxis, tu queda't queda't amb ells, amb ells. Queda't amb ells, queda't amb ells. Sisplau, senyora Kelly, posis a netejar, que, que, que netegi, que netegi. estan aquí. Si ja li dic que està ple de gent! Aquest no és el meu problema. Bona tarda. Van. Un altre, però això que és un pispatera. Hola, senyor Banquera. vengo a decirte que sigo en el paro y no, se me acaba el firme y ya no tengo ni para comer, así que ya no te puedo seguir pagando de mi hipoteca. Solamente eso quiero decirte. Aquest no es el meu problema, si usted no troba feina es porque usted no ha estudiado o no sabe de trabajar. Mire, yo lo único que le puedo recomendar es que se'n vagi al carrer y al carrer potser troba alguna feina, no. vagin a ¿Cómo que no es su culpa? Si todo lo coges y lo llevas para Panamá. ¡Qué vergüenza. Yo es que m'he labrat uns ingressos, uns beneficis, i vostè no n'ha de fer res. Vull dir, vagi, vagi passant, surti d'aquí, sisplau. Sí, no te voy a pagar un centavo más. Pues no me em pague, pero marche, i deixi... No, no, te vayas, quédate aquí, quédate aquí, quédate con ellos. Bueno, y vos vostè, sisplau, y que, que tinc una reunión amb... amb bueno, una, el contracte de pràctiques no es pot fer vaga? No, no, no, evidentment això és Barcelona Activa y Barcelona Activa no permet ni baixes ni... Eh, que Uy, pero si este es el señor que tiene las manos llenas de sangre de tanto recorte en sanidad, recorte en educación, cerramos hospitales, cerramos escuelas, que no tiene vergüenza. A ver, al hospital. Yo, ya tengo una mutua y vaya al hospital de Barcelona y no a Tú tienes una mutua y tendrías que utilizar la sanidad pública y la educación pública como hacemos todas. y luchar por ¿eh? eso. Sin vergüenza. No meus van a la Salle, las escolapis tampoco han tancat, els salesians tampoco Hay muchas escuelas cerradas y tú eres uno de los que pone la llave y el candado para hacerlo. Sin vergüenza. Ah, a veure, jo vaig anar a maristes i els pares maristes em van tractar molt bé, saps? Vull dir, per tant... Ojo, cuidao. vagi cuidao. Passant, vagi passant. Passaré, però ja t'ho trobaràs. Esteu tancant escoles, esteu tancant hospitals. L'única cosa que no tanca escoles, sí, eh? Home, a veure... No m'era faltat això, a veure... El CIE eh, és simplement pues, és un espai on la, la gent il·legal... Pues, la, la, il·legal, Que persones il·legals? Cap persona és il·legal! Cap persona és il·legal! Cap persona és il·legal! Cap persona! Cap al seu país d'origen, aquí, aquí no, no, no podem fer, sisplau. Va, vagi passant, vagi passant. Quédate aquí, quédate aquí amb ells. I vostè, sisplau, netegi el pis, ja ha una... Que netegi, que netegi, que netegi! Ostres, el tries! Hombre, si hi ha el senyor Frises aquí. Frises, Ah, és veritat que sí, jo, mentre estava amb lo del calaix vostè estava fent surf allà a Montcarrer. Escolti, hi ha, hi, ha, hi, ha, hi ha turistes aquí esperant. Sí, ja, ja, tenim els turistes esperant a la porta, és que, clar... Però tenen que anar a fer shopping. cada vegada tenim més turistes, aquests ingressen, ens donen calés... Sí, sí, ara, ara, ara intervenim. Espera, quedis aquí un momentet amb mi. A veure, senyora Kelly, va, vinga, netegi que hem de lleugerir una mica. Sisplau. Ja li dic que aquí Ankara quiere decir. ¡Hey! ¡Qué bien! Tenemos un lugarcito aquí para poner la manta. Hey, ¡Mira, guapa! Ah, mira aquí no quieras, de aquí. Lo compro, lo vendo barato. Sobrevivir no es delito, esto es el sindicato. Uh Bueno, Es una persona legal, que está per comercio lavar. Això és el nou ajuntament. Ah, no! no m'han colado, eh? Els ocupes per flautes, ayuntamiento, eso que té. Esto es barato, esto es barato. Lo compra todo legal, ya, legal. La Colau també passarà per el, por el Eh? mira, eh? Què passa? Compreme una bufandita barata del Barça, venga, va, eh. póngase. Eh, mira, 10 euritos, 10 euritos, va. Eh, que això, que això de ser imitació fet pels xinos. Per Però què? ¿Qué problema tiene con los chinos? ¿Tiene problema con los africanos? ¿Con los chinos? ¿Qué le pasa? Eh, vaya, eh. agape las cosas y vaya a no su país. venga, vaya a tirar, vaya ¿eh? a tirar. Tranquilito, ¿eh? Ni robo, ni pego, ni mato. Sobrevivir no es delito. Esto es el sindicato. Aquí cantamos una otra Claro, venga, va, Gracias, gracias. Pero no manches, quédate en menos. Quédate. Ay, productor no me cable. No és populisme pur i dur. Ara, ara. Ja poden cantar i dir que aquests se n'aniran. Bueno, senyora, aquella, sisplau. Mai, eh? Que continuï netejant, no? Sí, sí, passi, passi, que els turistes estan ja enfadats, eh? Pobrets, disculpeu un moment. Quin fàstic d'home. Ah, mira! <laughs> Sap què és això? És una titella. Però sap per què és perillosa? Perquè està als pobles, als carrers, a les places, explicant la història del poble pel poble, dient les, verita les veritats que a vostès els hi fan por, ridiculitzant els poders. El teatre, que jo sàpiga, es fa al Teatre Nacional, es fa al Liceu, jo no he vist mai eh, una obra de teatre pels carrers de Pedralbes. Més val que no vingui a la meva hora de titelles perquè li fotré una bona garrotada. Bueno, a veure... Per eh, molt que vosaltres ara, vulgueu que callem, per moltes lleis mordassa, per molt que ens taxeu de terroristes i per molt que ens vulgueu fer callar, no callarem. Això, això. Terrorista! Va, vinga, marxa d'aquí! Marxa no, no, no, no, no marxis, no marxis, deixa'l. Prepar, Prepareu-vos per després, ja veureu. Després l'enganxem. He de continuar! Ara veuràs. A vosaltres, quan ens hem organitzat col·lectivament als barris, alliberant espais, construint xarxes de solidaritat, la vostra resposta quina està? Home, jo sóc un entusiasta, ja ho saps. La vostra... Canvies que diu, deuria ser fries. Eh? I el van expropiat que us van pagar el lloguer i tot, eh? Mira. La única vostra resposta ha estat desallotjar-nos, destrossar els nostres espais. I la pas Ricky que heu posat què, eh? I sabeu per què? Teniu aquesta resposta i l'única cosa que sabeu fer? Perquè teniu por! Teniu por de que eh. la gent s'organitzi, teniu por del poder popular! Tenim por del terrorisme, del terrorisme... terrorisme. Eh, i ara, ara us enviarem una excavadora. Per tant, marxeu d'aquí. No ens per la Hamza, per la Rimalles, per la Carbo, pels tres liris, pel banc expropiat. Ah, sí. Continuarem ocupant! Sí, va, marxi, marxi. Si vostè netegi, va, marxi, fora, fora, fora, va, va. Netegi, netegi. Tu prepara't que ja ho veuràs. Estan fent selfies aquí fora, en eh, la Sagrada Família. Passeu. Hola, companya. Ens veiem fent les fotos pels carrers. Vinga, fins ara. No sé eh, ¿Sabes quiénes somos? Mm, no. Somos Pedro Álvarez, Yacir, Idrisa, Juan Pablo Torroija, Íñigo Cavacas, somos Patricia Era, somos Juan Andrés Benítez. Es decir, somos tus muertos. Y además de todos ellos, somos tantos muertos anónimos que tus medios silenciaron. Nos robaste la vida, nos robaste la justicia, pero no nos robaste el alma, porque nuestros vecinos, nuestros familiares, nuestros compañeros y nuestros amigos seguirán luchando por nosotros. ¿A que sí? Eh, que jo també vaig córrer davant dels grisos, eh? Aquí no es tortura ni s'assassina ningú, i si algú està a la presó és perquè alguna cosa ha fet. I vinga, va, aneu marxant perquè si no us enviaré els Mossos, eh? Saps què? Eh? ¿Eh? Nos veremos en tus pesadillas. marxi, marxi, vostè mateix i Que diu que, que, que, diu que, no, que no es posen a la presó? I el Millet què? El Millet... Ni, ni, ni, ningú ha passat per presó dels que heu robat. El Millet no està a la presó. No, no, no, no està ni, ni, ni una setmana si va estar tot el que ha robat. Bueno, va, neteja, sisplau. seus Sí, eh? Barcelona tiene que ser una ciudad para las personas que la habitamos. Estamos hartos de tantos turistas, de una ciudad hecha a medida de los turistas, solamente para ellos. No podemos pagar los alquileres, no podemos entrar en ninguna parte, visitar los parques, ir a los museos, caminar por las calles. Una ciudad tiene que ser sostenible y esta no lo es. Estamos hartos. Però a ver, els turistes donen llocs de treball, mira que està Kelly. I a més, tenen uns hotels meravellosos, allà a primera línia de mar, allà a l'hotel Vela, i, i, i, i pots veure els vaixells allà amb les xamanelles de fum que treuen. Aquesta ciutat és maravillosa, si venen tots els turistes a fotografiar-la. Sitios que las personas que vivimos aquí no podemos ni pisar, no podemos casi ni soñar pagar jamás y que no generan más que trabajos precarios. Basta ya. Tampoco ha de pagar els meus beneficis. Estamos hartos, no, vale, no vamos a aguantar vinga, más. marxi... Saps què li dic? Que ni marxar ni res, que ja no estic farta, que vostè es queda aquí. I, I nosaltres contra vostè, perquè ara mateix desapareixerà. Som, som, No és delicte! Sobrevivir! No és